Hi, it's NF Creative. Welcome back with another primary pro tutorial. In this tutorial, we'll talk about the animation keyframe where we can use is in or is out. So this is the basic knowledge of animation. So let's jump into the Premiere Pro. हमें इज इन गर्नुपर्ने हुन्छ इज आउट करूर्ने हुन्छ एक्सप्लेन गर्छु बेसिक एनिमेसन बनाने यहाँ यहाँनिर म हजुर फर इक्जाम्पलको लागि हजुरको लागि म यहाँ स्केल बढाएर देखाइदिन्छु हल्का जुम इन जुम आउटको लागि म स्केल नै युज गर्छु धेरै जस्तो यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ बेसिक यहाँनिर अब यदि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रा दुईवटा कि फ्रेम बनेर आएको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा यहाँनिर छ राइटमा एउटा लेफ्टमा यदि मैले अन गरेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अट्केर गइरहेको हुन्छ फ्रेम यो चाहिँ के तपाईँको डिपेन्ड हुन्छ प्राइमेरी प्रोमा फुल या फिर तपाईँको हाफ हुन्छ वान बार फोर भनेर यसमा हेर्दाखेरि हामीले भिडियो चाँडचाँडै हेर्न सक्छौँ फुलमा गरेपछि अलि यसले अझै रेन्डर रेन्डर गरेर देखाउँछ इज इन इज आउटको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँदेखि कि फ्रेम स्टार्ट भएको छ भनेपछि यहाँदेखि किहरू आउट हुँदै गइरहेको छ द्याट्स मिन्स इज आउट गर्नुपर्छ हामीले यहाँनिर यहाँनिर हामीले राइटमा आउट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यहाँनिर आएपछि ठ्याक्क एन्ड हुन्छ एन्ड हुनुको मतलब कि पुरा ब्राकेट बन्द भएको छ भन्नाले एनिमेसन बन्द भएको छ भनेपछि त्यसलाई हामीले इज इन गर्नुपर्छ फर इक्जाम्पल यहाँनिर म यसलाई सेलेक्ट गर्छु एउटा कि फ्रेमलाई एन्ड गएर इज इन अनि यसलाई हामीले सेलेक्ट गरेर इज आउट गर्छौँ अनि मैले बेसिक्स एनिमेसनको बारेमा मैले बेसिक्स पनि हालिसकेको छु यहाँनिर देख्छ हुन्छ अहिले कस्तो स्मुथसँग आएको छ इज इन र इज आउटको काम चाहिँ स्मुथ बनाउँछ same thing we will apply for text text यदि हामीले यहाँनिर टेक्स्ट लेख्छौँ भनेपछि टेक्स्टको लागि पनि त्यही गर्न सक्छौँ I hope you learn something new from my videos video राम्रो लागेको होला भिडियो राम्रो लागेको छ भने लाइक गरिदिनु एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला